liggéey ci Korakunda ci danse fi ma jëkk a liggéey Korakunda ci danse bon fi ma jëkk a fecc eh, pas de danse ci Korakunda sereb su bu Géejawaay la quoi parce que jëmbi rythme moo doon def seen anniversaire invité premier spectacle Korakunda xam nga te te spectacle boobu am na lu bëri lu mu def ci Korakunda aussi tam parce que am na fekkoon na ko mu nekk fii mu yëkkati ko mu nekk ci benn niveau quoi parce que damay wax ne chaque spectacle rek dafay yëkkati affaire bi la plupart comprendre nga loolu la am na foofu daal laa fàttali ko fu ma jëkk a feccee pas de danse pour Kora Kunda quoi. voilà boobu moom ci biir Kora Kunda la ba léegi. ci biir Korakunda la damay wax ni chaque spectacle Korakunda damay kontaan kontaan boo xam ne léegi gaa ñi xale gars yi ñi ma koy sànni xeer léegi quoi naan moom bu kontaanee du lekk te noonu laa mel quoi man gars yi bu ñu doxalee rek spectacle bi jaar yoon rek man sama xol sedd na quoi mais li ma ci bi may gën a sentir nag boo xam ne Korakunda da koo def sama xol sedd ci loolu grand théâtre la woon xam nga mu nekkoon euh, euh, ñuy rendre hommage kii Ndeye nday nday nday nday kii ah, nday xadi ñang nday xadi ñang waalo bi daan teel di Youssou Ndour boobu noonu da koy rendre hommage quoi instant boobu nag xam nga Kora Konda dafa jouer spectacle boo xam ni mooy premier spectacle am ci salle bi gën a ngand ci Sénégal muy Grand Théâtre ñu jouer fa spectacle boo xam ni aussi tam ñëpp ñoo apprécier groupe yu mag yi fa nekkoon kilifa yeeg yëpp apprécier ba ci ki nga xam ni mooy Malal moom mooy président de fédération de bale bi Korakunda bokk Malal boobu dafa apprécié ba wàcc fekk ñu fi ñu toog mu ni ma non non non lii mënul nekk man pour man Korakunda groupe bi mënul war a mën a def lii jour boobu kontaan naa kontaan boo xam ni parce que salle bi ma ko defee la ak ñi ko ñi ko ñi ko apprécié quoi loolu daal jour boobu daal ba léegi mën naa ni mu ngi sama xol quoi dama koy xalaat lu bëri bëri quoi. waaye waaw comme Korakunda man ni ma ko bëggee mooy li may wax rek dama ciy waxtaan ak gars yi lu bëri man aw ma lu dul Korakunda quoi man damay wax ni Korakunda bu avant bu tàkkee ba si kaw sax après man ma nekk ci suuf garaawul parce que groupe la boo xam ne aussi tam ni ngeen koy gisee nii bare na artistes yu fi jaar ñu ngi kaw ñoo xam ne fii lañ jàngee si ñun lañ nekkoon ëpp nañ cent personnes boo xoolee fii la ñu defee fii la ñu dale baa fii la ñuy jàngee benn ñaar ñett ba yàlla def muy batteur jëmbe muy danseur xam nga muy lu mu mën a doon woykat mais jaar nañ fii ñi ngi ci kaw bi ñi ngi am seen teraanga quoi xam nga mais bale bi xëy na mësul dem tournée mais élément bale bi bale bi formé nañu bëri ñu dem ci kaw xam nga yooyu tam ay mbégte la ay ay ay ay ay ay affaire la yoo xam ne si lu ma neex ci Korakunda la mooy li ma naan man su ma amul dara sax njiit bi li ma li ma jiite man na na tànn nan na avancé quoi ba nga xam ne même boo fi jaaree aussi tam ma ne kii kat jaar na ci man léegi yàlla def na moom tukki na ci am na ci ay teraangaam loolu sama mbégte la quoi yooyu daf may neex euh, ci ci ci Korakunda trop xam nga loolu la loolu loolu la woon quoi. oui c'est bon ah.